تفريج كربات إخوانك في الدنيا إما لفقر أو لدين أو لمرض أو لشيء آخر فوقفت معهم في هذه المحنة وهذه الكربة يفرج الله عنك كرباتك في الدنيا وكرباتك يوم أن تلقى الله عز وجل